Good morning friends welcome to stock market पाठशाला स्टॉक मार्केट पाठशाला के इस लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स हमने पिछले कई वीडियोस में कई इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखी कई पोजिशनल स्ट्रैटेजी सीखी ऑप्शन डेटा का एनालिसिस सीखा ट्रेडिंग की साइकोलॉजी सीखी और ऑप्शन डेटा की कुछ स्ट्रैटेजीज को भी जाना और समझा फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑप्शन है दोस्तों जिधर अगर आपका जो भी सेविंग्स है उसको आप सेफली चाहें तो ढंग से इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आइए फ्रेंड्स आज सीखते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है friends mutual fund is basically एक म्यूचुअल पूल ऑफ मनी होता है म्यूचुअल पूल ऑफ मनी इसको इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा से मिस्टर एक्स का पैसा वाई का पैसा जेड का पैसा मिस्टर ए का पैसा मिस्टर बी का पैसा बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा एक जगह पे पूल होता है जमा होता है और ये जो पैसा है ये जो पैसा है ये सबका है किसी एक आदमी का नहीं है तो इसीलिए इसको ये सबका पैसा है इसलिए इसको म्यूचुअल फंड कहते हैं अभी ये फंड जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी सभी से लेकर एक जगह लेकर के आती है और फिर इसको प्रोफेशनली मैनेज करती है प्रोफेशनली मैनेज कर, करने के लिए ये उस फंड को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर एलोकेट करती है और ये जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है वो इन्वेस्टिंग का एक जानकार प्रोफेशनल होता है और ये अपनी सेवाएं एक छोटे से फीस के बेसिस पे फीस के लिए जो कि 1 टू 1.5 परसेंट का फीस होता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर आपको इतना फीस देना पड़ता है अभी जो लोग मार्केट को समझते हैं जो लोग मार्केट में ट्रेडिंग जानते हैं जो लोग इन्वेस्ट करके करना जानते हैं या समझते हैं उनके लिए तो ये म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा ये नहीं है लेकिन जिनको मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा समझ नहीं है या फिर समझ भी है तो टाइम नहीं है कि देख सके तो उनके लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक प्रोफेशनल को देती है जो कि उनके इस फंड्स को ठीक से मैनेज कर सके तो mutual fund is a pool of money taken from different peoples and asset management company professionally इसको एक मैनेज करती है सो so दैट कि एक अच्छा सा ग्रोथ आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे मिल सके आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके तो फ्रेंड्स आज हम ये समझना चाहते हैं कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड तो बेसिकली दोस्तों म्यूचुअल फंड जो है बेसिकली दो तरह के होते हैं open ended mutual fund and close ended mutual fund अभी open ended fund mutual fund इसमें कोई इन्वेस्टमेंट का टेन्योर फिक्स नहीं होता आप जब भी चाहे ओपन इंडेड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और जब भी चाहें अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने फंड को विड्रॉ भी कर सकते हैं जबकि क्लोज इंडेड फंड में टेन्योर फिक्स होता है आपको पता होता है ये पैसा मैं तीन साल के लिए या पाँच साल के लिए या जो भी उस म्यूचुअल फंड का जो टेन्योर होता है उस टेन्योर के लिए आप उस पैसे को डाल रहे होते हैं और उधर आप जब चाहे निकाल नहीं सकते पैसे को अभी ओपन इंडेड फंड आपके लिए सपोज आपके पास कुछ फंड अवेलेबल है पर आपको लगता है कि आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है आपको ऐसा लगता है कि आपको कभी भी इस पैसे की ज़रूरत आ सकती है तो ऐसे समय में आपको ओपन एंडेड फंड चूज़ करना चाहिए पर अगर आपको ऐसा लगे या आपके पास कुछ सरप्लस फंड हो जिसकी की जिसके की जिसके जिसकी ज़रूरत आपको शॉर्ट टर्म पीरियड में ना पड़ने वाली हो ऐसे फंड्स को आप क्लोज एंडेड फंड में भी यूज़ कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं तो friends open ended fund basically चार तरह के होते हैं equity linked balanced fund debt fund and money market fund अभी इक्विटी लिंक्ड में पैसा मैक्सिमम पैसा more than 75 percent of the amount is invested in equity equity sector equity में शेयर्स में स्टॉक्स में पैसा लगा होता है बैलेंस्ड फंड वो फंड होता है जिधर इक्विटी फंड और डेट फंड का ये एक कॉम्बो होता है जिधर 60-40 के रेशियो में जैसे 60 परसेंट इक्विटी और 40 परसेंट डेट फंड होता है तो इक्विटी का पोर्शन बैलेंस फंड में भी होता है और जा, बहुत ज़्यादा पोर्शन इक्विटी लिंक फंड में होता है चौथी category open open ended mutual fund की डेट फंड की होती है ये प्योर सेफ फंड्स होते हैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स डिवेंचर्स इधर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इधर safety is the prime criteria पैसा सेफ रखना एक प्राइम क्राइटेरिया होता है ग्रोथ आपको बिल्कुल एफडी या एफडी के बराबर ही मिलता है चौथी कैटेगरी मनी मार्केट फंड होती है ये basically money market is inter bank fund होता है बैंक्स को भी जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है आरबीआई को कभी ज़रूरत पड़ गई या फिर किसी स्टेट बैंक को फंड्स की ज़रूरत पड़ गई तो ये लोग मनी मार्केट से फंड उठाते हैं तो मनी मार्केट वाला फंड भी बहुत ज़्यादा सेफ होता है तो फ्रेंड्स अगर आप चूज़ करना चाहे तो अगर आप अपने अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप यंग हैं अभी आपको कैपिटल बिल्ड करना है तो आप इक्विटी पोर्शन में या इक्विटी जिधर ज़्यादा हो उधर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी लिंक में या फिर बैलेंस्ड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन अगर आप आपने अपनी ज़िंदगी में एक कैपिटल बना लिया है और अब आप उसको इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर कैपिटल प्रोटेक्शन प्राइम फैक्टर हो तो आप डेट फंड और मनी मार्केट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं कर सकते हैं तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से फंड को चूज़ कर सकते हैं कि मुझे इक्विटी चूज़ करना है या बैलेंस चूज़ करना है या डेट फंड चूज़ करना है मनी मार्केट फंड चूज़ करना है फिर दूसरी कैटेगरी थी close ended fund close ended fund भी बेसिकली दो तरह के capital protection fund and fix maturity fund यहाँ पर पैसा एक फिक्स टेन्योर के लिए आप देते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी को और यहाँ पर भी capital protection is the prime factor prime factor capital protection ही होता है जैसा नाम से ही दिख रहा है आपको कैपिटल प्रोटेक्शन फंड जहाँ पे आपका कैपिटल बिल्कुल सेफ होता है और दूसरा फिक्स्ड मेच्योरिटी फंड जहाँ पर एक फिक्स टेन्योर के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिल जाता है तो इन दोनों फंड में भी कैपिटल प्रोटेक्शन ज़्यादा प्राइम होता है तो फ्रेंड इस तरह से म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार होते हैं ये तो आपको समझ में आ गया अब हम ये समझेंगे कि मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है किस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बेसिकली दो तरह का होगा एस मोड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर लमसम मोड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी लमसम सपोज आपके पास एक पाँच लाख रुपया है फाइव लाख रुपीज़ को आप एट ए टाइम किसी फंड को चूज़ करके उधर इन्वेस्ट कर देते हैं ये आपका लमसम इन्वेस्टमेंट हो गया और आप ऐसा भी चूज़ कर सकते हैं कि नहीं मेरा ट्वेंटी थाउजेंड का हर मंथ में रेकरिंग के तरह हर मंथ में एक फिक्स डेट को मेरे अकाउंट से डेबिट होकर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए तो ये एस कहलाता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो दोनों ही मोड अच्छे हैं आप लमसम में भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एस मोड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं रिटर्न्स की बात अगर देखी जाए कि किधर ज़्यादा रिटर्न मिलेगा लमसम में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या एस में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो अगर होराइजन लंबा हो और आप सेक्टर इक्विटी सेक्टर चूज कर रहे हो तो बड़े पीरियड में बड़े टेन्योर में एस में देखा गया है कि दो से तीन परसेंट ज़्यादा रिटर्न कंपेयर टू लमसम मिलता है इसके पीछे फ्रेंड्स रीज़न सिर्फ ये है कि एस में आप मार्केट के मार्केट जब ऊपर जा रहा है उस समय तो आप खरीदते ही रहते हैं जब मार्केट में करेक्शन होता है तो कम पैसे में सस्ते में भी आप खरीदते रहते हैं आपका फंड इन्वेस्ट होते रहता है तो एस में इस तरह से दो तीन परसेंट का एक ज़्यादा रिटर्न कंपेयर टू लमसम मिल जाता है तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत टाइम दिया thank you very much for giving so much of time बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आपके कमेंट्स के इंतज़ार में तो हमेशा ही रहता हूँ so thank you very much friends for giving so much of time take care and bye for now Thanks a lot friends.